わしも置いたものだ <laughs> 手当てはよいこの傷では <laughs> もはや助からぬ <laughs> それより狼よこれをこれはお屋敷の 隠し仏殿の鍵を巫女様はそこにだがこの日の手じゃ正面からは入れぬ崖外からならばそうじゃあちらから外へ出て崖沿いに進み霊園から回り込め さすれば抜け道が分かりました狼よ忍びの掟は忘れておらぬなはい主は絶対狼よ命を落としてお守りするのじゃ、うん Oh. よくぞ参じたのはぐれ忍びも捨てたものではないわわしは若様を九郎様を救わねばならんそうせねば一心様に申し訳が立たぬわ共に参れうわあ 私が一人を わしは恐ろしきものを見た湧き出てくるのじゃ次から次へと止め殿止め殿ええー、若様若様がお屋敷の奥にわしのせがれが伊之助が向かったゆえ無事と思うがはぐれ忍びよ念のためじゃお主も 若様をお救いに行っておくれ。 の先へ行くのはやめておけ恐ろしき現実よ種ならしがなければ破れぬぞこれをわずかだがそなたに託そう しいなフクロウのせがれよお嬢殿言ってくださいそなたはなすべきことをなすのですわかりました donno 高みの見物とさせよ できるものか狼よ我が血と共に生きてくれ